jest człowiek. Ale tak naprawdę to już cholera jasna z nami nie ma. Leski, B-Boy, BHX to ekipa legendarna w Warszawie, już nie machają. I Leski był jako pierwszy, który wpadł na to, żeby zrobić balet wielki. Chwała nam wszystkim za to, że jesteście tutaj. Mam hip-hopowe głowy, no to dla was w pierwszej linii jest ten balet. Poszedł tam do Pałacu Kultury, gdzie biuro promocji miasta się mieściło. Pofrunął na 11 legendarne piętro. Mówi, są hip-hopowcy. W mieście, w całym kraju jest pełno dużo. Jest nas mnóstwo. Jest nas tysiące, jest nas armia. Robimy balet coraz większy. My chcemy, my. Więc wy, miasto, co myślicie o nas, urzędnicy? Spójrzcie na to z tej strony, tak? Po co ma kolejny raz grać Edyta, Krzysiek, Marynka, pełnym Szacunkiem dla wszystkich. Nie grają nasi. Mają za sobą płyty, doświadczenie. W sumie co już grają, ale zróbmy piwę fest. No i miasto mówi, okej. Okay. Imię Eski, kochany Dani, to by nas tu nie było. Po raz jedenasty, trzynasty z rzędu. Leski odszedł. Nie dożył nawet do pierwszej jazdy. Leskiego z nami nie ma, ale ja wierzę, tak jak cała rodzina i chłopaki i ekipa, że cały czas czuwa. A może i coś organizuje, na mnie czasem z Trzeba tu robimy hałas. Całą minutę hałas. Robimy go skórę. To dzięki Leskiemu. Właśnie tu jesteśmy. Dla Leskiego, dla poprawki sytuacji, dla to, że są hip-hopowcy. Jak usłyszą innym mieście, że się dzieje nie bez powodu i jak on usłyszy tam gdzieś widosa, zorganizowany, roztańczony. Dla Leskiego.